Ирыш тонтақ канарға баржонт фарн, кадмах хақты сотанда, науттанын каразиман гомдар, сауды кайта мақушан татты, саштымақ уш шаула гирыштырны хашы, былал зыртай куамая ганах, яных мэвраш синад фарн раштанд, ана донай я доны была ждах. Уайяк чи уном чи канал ханга язылай ка сашты, чика шалганга дуней фарн, аргарах айлашты жаров авгаянамшма шмашыгыл бахбаткан мачика вазух, андырады мачика шалғанға дуней фарнда фыдақсылны хұрш. Майма булкау, каману еш кондафты, яғуд шырх ягурзон қапта оттар мандар тылчифамышы даута, дуней фарн да фыдақсылны хұрш.